Ola, boa tarde. Como presidenta da Asociación Galega de Profesionais de Xestión Cultural, aquí no meu despacho durante dous meses e a piques de abandoalo para volver ao traballo presencial, quería eh, manifestar o meu apoio a Festival de la Fest, eh, bueno, eh, feito por mulleres as que apoio e coñezo, e creo que temos que perder eh, o medo a facer actividades e apoiar este tipo de iniciativas que mm, visibilizan o papel das mulleres creadoras neste país. E animo vos a apoiar a campaña que fixeron en Goteo, unha iniciativa valente e, e moderna. Grazas.